bersiaga untuk menanggulanginya. Sok-sok cuci tangan. kecil tapi berbahaya Banyak korban jiwanya siaga untuk menanggulanginya Sok-sok cuci tangan You got